строительство японского сада в окрестностях северо-восточного пруда в Кадриорге началось в 2011 году. Работами руководил признанный как в Японии, так и в Европе ландшафтный дизайнер Масао Сони. При оформлении японского сада он исходил из философии, в которой центральное место занимали круговорот жизни и многоликость красоты природы. Сад оформлен как неспешный путь через каменные мосты вокруг водоемов. Японский сад в Кадриорге появился не случайно требовалось создать нечто особенное, чтобы привлечь людей в самый дальний уголок парка и северо-восточный пруд со своим склоном глинта. Волонным полем, большими деревьями и водопадом послужил превосходным источником вдохновения. Целью проекта являлось создание сада типичного для Японии, поэтому работу возглавил известный японский ландшафтный дизайнер Масао Сони, признанный как на родине, так и в Европе. Японский сад – это место, для неспешной спокойной прогулки вокруг водяной глади, по каменным мостикам. Здесь не шумят, не ездят на велосипеде, не выгуливают домашних питомцев. Зимой обычно японские сады не принято посещать и закрывают на зимний период. Вечно зеленые кустарники великолепно гармонируют с хвойными растениями – соснами, туями, карликовыми елями и тисами. Темный однородный массив хвойных деревьев контрастно оттеняет крупные экзотические цветы рода дендронов. В переводе с греческого рододендрон означает «здоровое дерево». Японцы с древних времен называют растение кустом искушения. Дело в том, что в некоторых видах рода дендрона образуется андромедотоксин. Вещество влияет на нервную систему и приводит человека в легкое опьянение. Еще в 401 году до нашей эры генерал Ксенофонт вел десятитысячную демобилизованных воинов домой после неудачного боя. Их путь проходил через страну рода Дендронов, Кавказские горы. Чтобы хоть как-то перекусить, солдаты решили насытиться медом местных пчел. Воины превратились в опьяненных безумцев, они были больны и ослаблены. Для восстановления солдатам понадобилось несколько дней. Причина болезни была в рододендроне понтийском. Именно это растение секретирует андромедотоксин. Одна из существующих легенд глазит, рододендрона наградили душистым цветом эльфы за то, что кустарник приютил их на ночлег.